السلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو آج کی ویڈیوز بہت امپورٹنٹ ہے میری ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور غور سے سننا ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی دان اسکول پنجاب دان اسکول دو ہزار بائیس ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے تھے اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی پھر اس کے بعد سلیبس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی یہ سب ٹوٹل میں نے آپ لوگوں کو گائڈ کیا اب انٹرویوز سٹارٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے بچوں کا ریٹرن ٹیسٹ ہوتا ہے انڈکشن ٹیسٹ ہوتا ہے تو جو بچے ٹاپ کے ہوتے ہیں جو بچے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ان کو انٹرویوز کے لیے کالز آتی ہیں اور انٹرویوز کی جو ڈیٹ ہے غور سے سن لیں ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اب جن بچوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے اب وہ بچے ٹاپ کے جو بچے ہیں وہ ہر سکول نے جتنے بھی پنجاب دانش اسکول کے کیمپس ہیں جس میں وہاڑی کیمپس ہے دانش اسکول حاصل پور کیمپس ہے دانش اسکول چشتیاں کیمپس ہے دانش اسکول رحیم جار کا کیمپس ہے دانش اسکول ڈیرا غازی کا کیمپس ہے راجن پور کیمپس ہے اسی طرح جتنے بھی کیمپس ہیں سب نے ٹیسٹ چیک کر کے چیک کرنے کے بعد ان بچوں کو کالز کر لی ہیں انٹرویوز کے لیے تاکہ آ کے انٹرویو دیں اب انٹرویوز کی جو ڈیٹ ہیں انتیس دسمبر تیس دسمبر اور اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس یعنی کہ آج سے انٹرویوز سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو کالز آ گئی ہوں گی جن بچوں نے ٹیسٹ پاس کیا جن کو کالز آئی ہیں میری طرف سے ان کو کنگریچولیشنس وہ بچے اب آج انٹرویوز دے رہے ہیں ابھی بھی انٹرویوز ہمارے کیمپس میں اسکول بوائز حاصل پور میں انٹرویوز آج بچوں کے ہوئے ہیں ایٹی فائیو بچوں کے ہو گئے ہیں کل بھی ہوں گے اور پرسوں بھی انٹرویوز ہوں گے اس تین تھری ڈیز کے اندر انٹرویوز کمپلیٹ ہو جائیں گے ان میں بچوں سے بچوں سے مزید کوشننگ وغیرہ کریں گے مزید ویریفیکیشنز ہوں گی تو ان بچوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا اور انشاءاللہ انٹرویوز میں بھی وہ اچھا پرفارم کریں گے آج بہت سارے بچوں نے انٹرویوز دیا جو کہ بڑا اچھا انٹرویو دیا بچے کانفیڈنٹ تھے اسے بچوں سے جو ہم نے کویشننگ کی بچوں نے بڑے اچھے طریقے سے آنسرز دیے کچھ بچے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے لیکن اوور آل بچے ٹھیک تھے بس آپ نے انٹرویوز اگر آپ کو کال آ گئی ہیں تو آپ نے فوراً انٹرویو کے لیے جانا ہے جس کیمپس میں آپ نے اپلائی کیا تھا اگر آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی تو معذرت کے ساتھ کہ آپ کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوا ان پیرنٹس کے لیے معذرت کے ساتھ کہ آپ کے بچوں کا ٹیسٹ پاس نہیں ہو سکا اس وجہ سے آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی اب جن کا ٹیسٹ پاس ہو گیا تھا جس کیمپس میں آپ نے ٹیسٹ دیا ہے وہاں باہر گیٹ کے اوپر بچوں کے مارکس لگا دیے گئے ہیں جن کو انٹرویو کے لیے کال آئی وہاں پہ لسٹ لگی ہوئی ہے آپ لوگ لسٹ دیکھ سکتے ہیں یا وہاں کال کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اگر آپ کے بچے کا ٹیسٹ پاس ہے تو انٹرویو کے لیے اسے کال آ گئی ہوگی اور آج آپ کے بچے نے انٹرویو دے بھی دیا ہوگا اور جو رہ گئے ہیں وہ کل اور پرسوں یعنی کہ انتیس تیس اور اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس یہ آپ کے انٹرویوز ہوں گے اس کے بعد پھر ویریفیکیشن کا پروسیجر ہوگا پھر میڈیکل ہوگا یہ ٹوٹل اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بھی تفصیل سے بتا دوں گا کہ سلیکشن کرائٹیریا کیسا ہوتا ہے تو اب آپ نے اپنے بچے کو انٹرویو دلوانا ہے انٹرویو میں آپ نے اپنے بچے کو یہی کہنا ہے کہ کانفیڈنٹ ہو کے ذرا صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہیں کٹنگ کروا کے ہیں تاکہ ان سب چیزوں کے مارکس ہوتے ہیں تو جنرل نالج کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ ساری چیزیں کہ پاکستان کا بانی کون تھا پاکستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا کون سا صوبہ بڑا ہے اور پاکستان کا دارالخلافہ کون سا ہے پنجاب کا دارالخلافہ کون سا ہے دریاؤں کے نام یہ ساری چیزیں آپ نے کرنٹ افیئر میں جنرل نالج میں آپ کو یاد ہونی چاہیے نماز کے بارے میں پتہ ہو اس کی رقاص کے بارے میں پتہ ہو آپ کو اپنے سٹی کے بارے میں پتہ ہو اس کے بارے میں نالج ہو کہ آپ کا سٹی کس وجہ سے مشہور ہے آپ کو اپنا نام اپنے والد صاحب کا دادا کا نام پتہ ہو یہ ساری بیسک چیزیں ڈسٹرکس کے نام تحصیلوں کے نام آپ کو پتہ ہو تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو انٹرویو میں انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ سے اردو ریڈنگ کروائی جائے گی انگلش ریڈنگز کروائی جائیں گی جو کہ اگر آپ کا بچے کو اردو اور انگلش پڑھنی آتی ہے تو آسانی سے آپ کا بچہ وہ پاس کر لے گا تو انٹرویو کے لیے بیسٹ آف لک میری طرف سے اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے میری ویڈیو اگر آپ کو یوزفل لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ان لوگوں تک بھی شیئر کریں جن کو ان کی ضرورت ہے جن کو اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانش اسکول سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹس پہلے ہم تک پہنچے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیں جب آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہر جو نیوز ہوگی اپڈیٹ ہوگی لیٹسٹ نیوز دانے اسکول سے ریلیٹڈ وہ آپ تک پہنچ جائے گی نوٹیفیکیشن آ جائے گا پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی نالج لے لیا ہوگا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنوں کو خوش رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد